Okay Messi or Ronaldo Messi Messi why you Messi Messi is the best player so far oh Oh, एक एक एक वर्षमा बल छुनु भएको यहाँ आएदेखिको एकचोटि यहाँ खेल्नु खेला थियो त्यहाँबाट ए तपाईँ यो नेपाली गुड नेपाली गुड भन्नुहोस् उता बास्केट चलिरह कति एक सालमा बल छुनु भयो फुटबल हेलो गाइजहरू आज फेरि म चाहिँ अस्तिकै पार्कमा आइपुगेको छु होइन आज पनि यसो साँझमा फुटबल खेलौँ भनेर आएको एक हप्ता भइसक्यो तिनचोटि आइसक्यो तिनैचोटि चाहिँ खेलाएको छैन यार के हो क्या यो ग्राउन्डमा चाहिँ के गराएको छैन भर्खर चाहिँ गरेर बनाएर चाहिँ अहिले चाहिँ बन्द गरेर राखेको हो कि किन नखेले हो कि पल्लोपट्टि ग्राउन्डमा चाहिँ फेरि मान्छेहरू टन्नै खेलिरहेको छ अस्तिकोमा चाहिँ यतापट्टि ग्राउन्ड छ होइन त्यो भ्यूहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ अब <clears throat> त्यहाँ पर जान्छु म त्यो परौमा अनि एकछिन हेर्छु अनि त्यस पछाडि आज चाहिँ म फेरि गर्लफ्रेन्ड भेट्नु जानु मन छ कि म गर्लफ्रेन्ड मेरो गर्लफ्रेन्ड चाहिँ रिभ्यू गर्छु गाइजहरूलाई देखाइन्छ दुबईको गर्लफ्रेन्ड गाइजहरू ल यो गाइजहरू होइन यो चाहिँ नयाँ चेन्ज गराएर रहेछ क्या कस्तो दामी देखिरहेको छ त्यो लाइन्सहरू पनि पुरै क्लियर छ यस्तो कस्तो अन्धेरो आउँछ हौ मान्छेहरू बसिरहेछ पार्कमा अब म चाहिँ त्यो पर जान्छु ऊ त्यो हुन मान्छेहरू खेलिरहेको ठाउँमा है म त होइन त्यो बास्केटबल बास्केटबल खेलेको हेर्नु गएर मलाई खासमा चाहिँ उहरू केही नै थाहा छैन एकछिन हेर्छु त्यही पनि ऊ त्यहाँनिर खेलिरहेछ सबैजना खेलिरहेछ नि त भित्र ग्राउन्डभित्र तपाईँहरूलाई देखाउँछु है फिलिपिनहरू सायद फिलिपि फिलिपिनोहरू नेपाली पनि छ एक दुईजना सबै फिलिपिन दामी खेलेर भलिबल पनि खेलिरहेछ नेपाली पनि छ काले काले हो कि नेपाली पनि नेपाली पनि हो नि यो प्रो नेपाली हो यो बलले हान्ने त्यो चाहिँ काले हो यो यस्तो घुमाएर देखाइदिन्छु अब ए यो एउटा पोल लडाउने पो रहेछ त मलाई ताकेर हान्छ केटाहरूले ओ दाजु ओ दाजु खेल्नु पाइँदैन खेल पाइँदैन नेपाली नहीं है खेलने के लिए जगह नहीं मिलेगा खेलने के लिए जगह नहीं मिलेगा यार सोधेको है कसैले रेस्ट लिये भने मात्रै खेल्नु पाउँछ भनिरहेको यार एकछिन हामी भने ठ्याक्क ठुकी Oya, watch. You stay alone. Oya, watch. Out. केड़ी खिलजा से यार केड़ी केड़ी दे हो जाए गाली करती है तो ताको डिफेंस कर रहा है केड़ी यताबाट अलिक राम्रो देखिँदो रहेछ Yeah, goal, goal. Goal down. Hey, bro. I wanna play, yeah. Yeah. Yes, really. ये मेरे कंपनी को कड़ा होगा ये कालो ये आ रहे खेली आ रहे अहिले बच्चे ने नेपाली खेली ए नेपाली खेली जतिखेर बेसी जान्छ उता बास चलिरह खेल्नै दिएन खेल्नै दिएन अहिलेसम्म कसैले पनि स्कोर गराएको कस्तो सास बढेको यार अहिले एकछिन खेलिदिएको बल दस मिनट मात्रै खेलेको कस्तो सास क्या स्यास्या भयो क्या एकछिन दस मिनट पनि खेलाएको छैन दस मिनट खेलेर चाहिँ बल बोकेर हिँड्यो कालोले र बल बल सिटीवाला बल रहेछ म्यान सिटी कति एक सालमा बल छुनु भयो फुटबल हजुर एक एक एक वर्षमा बल छुनु भएको यहाँ आएदेखिको एकचोटि यहाँ खेल्नु खेला थियो त्यहाँबाट ए तपाईँ उ गर्न आँट्यो हो भिडियो बनाउन आँटेको ल गाइज होइन म चाहिँ यहाँ दुईवटा प्लेयरहरूलाई भेटिसकेँ होइन एकछिन अब कुरा गर्छु यिनीहरूसँग होइन Ah, bro, I have one question, huh? Ah. Oh, yeah, ah. no, no, wait, wait. You, you, you, you are the football lover, right? Uh, I have one question, okay? Messi or Ronaldo? Messi. Why you want to choose uh, Messi? Uh, is my best player. Okay, all right, all right. So <laughs> I have one <laughs> lady here. Okay, Messi or Ronaldo? Messi, Messi. Why you choose Messi? Messi is the best player so far. Oh, nice, nice. म पनि मेसीकै फ्यान हो होइन दुइटा प्लेयरहरू चाहिँ मेसीको फ्यान हो bro where are from Togo Togo Togo yeah Togo Togo you are both both are from Togo where are from ma'am Nigeria oh Nigeria nice nice nice thank you thank you so much finally finally गाइजहरू होइन आज चाहिँ बल छुनु पाइयो एक वर्षमा बल्ल बल छुयो होइन बल चाहिँ छुयो एक दुईचोटि खुट्टामा पनि हान्यो अनि त्यस पछाडि दुई तिनजनासँग कुरा पनि भयो रमाइलो भयो होइन आजको जे होस् इभिनिङ चाहिँ राम्रै भयो भनौँ न अब म चाहिँ अहिले रुम फर्किरहेको छु होइन जुन मेन ग्राउन्डमा चाहिँ खेल्नु पाइएन उतापट्टिको त्यो बास्केटबल कोर्टमा चाहिँ एकछिन खेल्यो जे होस् हल्का पसिना आयो रमाइलो लाग्यो स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ अब अब चाहिँ रुम जान्छु सिधै गाइज यो भिडियो चाहिँ अब भोलि आउँछ ल जस जसले गाइजहरू हेर्नु भएको छैन please to follow subscribe my channel and अरू त यो साथ सपोर्ट गर्नुहोस् होइन अब भिडियो हेरेर पनि इग्नोर नगरिदिनुहोस् प्लिज एक सब्सक्राइब गर्दैन तपाईँहरू चाहिँ केही बिग्रिँदैन होइन तपाईँहरूको एक सब्सक्राइब गर्दै हुँदै चाहिँ मेरो चाहिँ पछि गएर चाहिँ धेरै हुनसक्छ होइन सबै युट्युबर चाहिँ एकैचोटि ठुलो चाहिँ भएको होइन उनीहरू पनि म जस्तैबाट ग्रोइङ गरेर चाहिँ माथि पुग्यो हो ल गाइजहरू त्यो चाहिँ बुझिदिउँ है ल अहिलेको लागि bye bye see you in the next blog you